Un dos problemas do sistema público de saúde é a saturación dos diferentes servizos. Estímase que só na atención primaria tres de cada catro consultas están relacionadas coas doenzas crónicas. O aumento de esperanza de vida eh, está sometendo o sistema sanitario público a un problema de sostenibilidade moi importante. Isto unido ao envellecemento sistemático da población eh, obliga a cambiar o modelo actual da asistencia sanitaria baseado nun sistema reactivo, é dicir, actúa cando se agudiza a patoloxía, a un sistema máis proactivo, é dicir, de control para evitar a agudización. O Centro Tecnolóxico Gradient, a empresa Wireless Galicia e o Grupo de Avances en Telemedicina do Instituto de Investigación Biomédica da Coruña están a desenvolver INSATI, un sistema de baixo custo que ha permitir desplazar as atencións médicas básicas de control e seguimento ao fogar do paciente. Pois o proxecto céntrase no deseño dun equipo de telecomunicacións bidireccional eh, ubicado no fogar do paciente, eh, xestionable de forma remota polo centro hospitalario. Este equipo que fai recolectar unha serie de sinais biomédicas, eh, caso do mm, pulsosímetro, do acelerómetro da báscula, ambientais, caso da temperatura ou humidade, e eh, de presencia, pois para a detección de posibles posibles caídas ou, ou presencia. Isto, eh, a clave de todo isto é que se fai dun xeito transparente para, para o usuario, construindo un ambiente intelixente e automatizado. Con Insati, o paciente atópase supervisado polo sistema durante a realización das probas e rutinas pautadas polo profesional médico. Dependendo da patoloxía da que, da que se trate, pois o, o paciente recibiría a través do, da interface do televisor unha serie de instruccións para, para tomar unha medida. Neste caso veríamos aquí o peso, con esta báscula que ten, ten unha interface Bluetooth pois o paciente subiríase a báscula esta medida enviaríase por, eh, por interface Bluetooth o que o equipo de, de telecomunicacións automáticamente na pantalla de televisión apareceríanlle unha serie de instruccións e ese dato sería enviado automáticamente ao hospital e os médicos recibirían este, este dato.